Виктория, пожалуйста. Да ради бога, ну я, пожалуйста. не пойдет туда. Я пожалуйста. Хочу, я Собираю. слышала от людей, которые представляют э, олигархический режим в Украине, что э, нужно вступать в антивоенные движения. Пожалуйста, движение антивойна. Несколько уголовных дел открыто ну, на допросы хожу. Движение «Антивойна». Завтра, завтра, кстати, матери у нас возле Верховной Рады 2 июля собираются и выходят с плакатами «Остановите войну на Донбассе». Ну, не знаю, сколько они там продержатся. А теперь хочу вернуться все-таки полтора года назад. Очень много крика. Я понимаю, надо отрабатывать деньги олигархов. Я понимаю, надо отрабатывать деньги олигархов. Мы, мы вас услышали, вопросов нет. Я живу в городе Киеве. И я – это 86% населения, которые ненавидят вас сейчас за то, что вы убиваете людей. Вы даже не сказали вот этому ребенку, вы даже не сказали. Я хочу, чтобы вы посмотрели. Анечка, дай, пожалуйста, мне. Дай, пожалуйста, мне малышку. А ну смотри на нее. Вот. Смотри. Смотри Посмотри. на нее. И ты смотри на нее. Смотрите на нее. Вот кого вы калечите, кого вы убиваете. Посмотрели? Посмотрели? Жалко. Посмотрели на него? Вот таких детей, вот таких детей несколько сот. Посмотри, жалко ребенка или нет? У него, у нее убили девочку 11-летнюю, разорвали а пополам. Я рассказываю. Вот такие как вы. Смотри, вам жалко ребенка? Ребенка жалко или нет? Посмотрите на людей. Так, так, так, так, так, Константин, Константин. Уважаемые господа, уважаемые господа господа, уважаемые господа, господа, эти господа, люди, господа. Я, я хочу договорить, я хочу договорить. Пожалуйста. Посмотрите на их лица. Им нужно отрабатывать доллары или да. евро, я не знаю. Можно я скажу? Да, вот. Пос... Нельзя, нельзя Константин, так говорить. Константин. Посмотрите на эту женщину, этого мужчину, который говорит, что я показываю ребенка, у которой погибла сестра. Они говорят, это цирк. Для них это цирк. Это ваш... Для них Ой, это цирк. 10 тысяч мирных на Донбассе, несколько сот детей. Не это цирк. Войну. А теперь я вам не хочу. Выходите завтра с нами, не 2 июля, под Верховную Раду. Вы, каждый день насилие. сидите на всех украинских каналах. С Почему меня? Насилие. Почему меня ни разу не пригласили туда? Почему? Ну, а знаете почему? потому что я под уголовным делом хожу, да. А вы здесь выступаете. А мы слова правды не можем сказать. Уважаемые, а уважаемые наши гости, Уважаемые наши гости с Украины, я понимаю, что очень много эмоций, и в этой студии эмоции это неудивительно. Я просто, я, я согласен с вами. Я за корректность, Вадим. Вадим, Вадим, Вадим, я за корректность, но я, я за то, чтобы все-таки все мы помнили, что сейчас нас смотрят не только миллионы телезрителей, но и наши гости, которые нашли в себе силы в эту студию приехать после всего того, что произошло в их жизни.